Firma Kaczkan działa na rynku obróbki drewna od 1987 roku. Dziś jest już znanym w Europie producentem drewnianych podłóg. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w 2010 roku wybudowała w Kiełkutach w gminie Maudyty nowoczesny zadaszony tartak. Wdrożona do procesu produkcji innowacja polega na umieszczeniu całego ciągu technologicznego w jednej hali. Dzięki tej inwestycji poprawiły się warunki pracy i znacznie wzrosła wydajność. Systemy, które są zamontowane w maszynach, zapewniają optymalizację cięcia drewna. Gotowa i wysuszona tarcica oraz fryzy trafiają do zakładu Kaczkana w Klonowym Dworze. Tam są przerabiane na najwyższej klasy dwuwarstwowe podłogi. Budowa nowego tartaku przełożyła się na zwiększenie sprzedaży podłóg drewnianych o 250 tysięcy metrów kwadratowych rocznie.